Ubuntu Desktop की spoken tutorialस मंज तुहंद इस्तकबाल यम tutorial के जरिए गछिव तै जीनो माहौल मंज Ubuntu Desktopस सि तारुफ यम tutorial बापत दह बु Ubuntu 10.10 वर्जनुक इस्तेमाल करान युज जन तुई वुछान छिव यि छु Ubuntu Desktop येतन हेकिव मेन मेन्यू खोर तरफ हेरिकनि वुछिथ तु हेकिव Alt तो F1 दबायित यह खूलित या हेकिव एप्लिकेशनस पेट गसित तो अत पेट क्लिक करित ती यह खूलित मेन्यूस मन छ सेव करमित प्रोग्राम तरतीब के लिहाज मौजूद पकिव यम एप्लिकेशन मेन्यू केन केचन अहम एप्लिकेशनन सित तारुफ तो अस गसव गोड एप्लिकेशन एक्सेसरीज तो कैलकुलेटर रस्पेट कैलकुलेटर के मदद सत हेको रियाजी साइंसी तो माशियात शुमार या कैलकुलेट कर पकु वन खोलो यह कैलकुलेटर पे करू क्लिक वो करू अम के मदद सत सहल पहन हिसाब हल कर कोशिश फाइव इंटू एट करू टाइप तो इक्वल टू निशान दबायो इक्वलुक निशान दबावन बजाय हेकू तुम एंटर तबावित क्लोज बटन दबावित नीरू कैलकुलेटर मज नबर वन वो ब्याक एप्लिकेशन अम बापत गु एप्लिकेशनस पे तो पत गु तथ पे एक्सेसरीजस पे एक्सेसरीजस text editor at pet klik karit kholiu ji. When you to screenas pet vichan chiu, suchu gedit text editor. Bakar yetnas kien type, pat karan save. H E L L O W O R L D. Korme yeten type. तु तो हेकिव कंट्रोल त एसस पेट e क्लिक करित या फाइल पेट e गछित त सेवस पेट e क्लिक करित त सेव करित अम बापत फाइल पेट वतित करब सेवस पेट क्लिक वन छ अख लकुट डायलॉग बॉक्स खोलने यवान यह छ अम फाइल हुन नाव तो कतनस छ सेव करन सु मुकाम दरियाफ्त करान मे थो अथ file hello dot T X T नाव अथ सेव थान मुकाम डेस्कटॉपस पे मुंतब कर आमुत अम पत दबाव सेव बटन यह कर पत कर जी एडिट बंद तो वह सैन फाइल छा टापस पे सेव ग कि ना When hikiu toy desktop aspet hello.txt nawich file wichit. Agaray aksi nazri gachi, tilcha amyuk matlab ji sığın file ji kamyebi san save gamıts. At per doy fir klik karit kholav yi file. Sığın text file ji sığınız type karmitis textas het asi broh kani. Yeten karbu yi vazeh zi internet aspet ji gedit editor'as mutalik varya zankari mojud. اَمہِ علاوٕ چھِ اَتھ موضوٗعَس پٮ۪ٹھ سپوکن ہایفن ٹیوٹوریل ڈاٹ آرگس پٮ۪ٹھ سپوکن ٹیوٹوریل تہِ موجوٗد وۄنۍ کرو أسۍ یہِ ٹیکسٹ ایڈیٹر بند تہٕ ایکسسریزس منٛز بیٚیِس ایپلِکیشنس یتھ ٹرمینل ونان چھِ ہٕنٛز زانٛکٲری حٲصِل وۄنۍ گژھو ییٚتہِ پٮ۪ٹھٕ ایپلِکیشنز ایکسسریز تہٕ پتہٕ ٹرمینلس پٮ۪ٹھ टर्मिनलस छ अमि किन कमांड लाइन वन्ने यवान तिक्याज तु हेकियो येत पेठ कंप्यूटरस अमि कमांड यानी अहकामात दित यह छ दरअसल GUI खत ज्यादा ताकतवर तो वन कराव इस टर्मिनलस पेठ अख सहल पहन कमांड टाइप ls टाइप करित दबायो एंटर की बटन वन हेकियो तुह पन्निस कंप्यूटरस मंज मौजूद डायरेक्टरी च तमाम फाइल तो फोल्डर विचित ये कमांड च होम फोल्डरस मज मौजूद सारनी फाइलन तो फोल्डरन यतन जाहिर करान होम फोल्डर क्या छ अमी जानकारी कराओ इस या ट्यूटोरियलस में पत पहन हासिल wwwspoken डॉट पर पे लिनक्स स्पोकन ट्यूटोरियलस मज टर्मिनल कमांड असल पर समझा आमित वन करो नर्मिनलस पे ज्यादा वक्त ज़ाये वन करो ये टर्मिनल बंद तो खोलो इस ब्याख अक एप्लीकेशन यमुक नाव फायरफॉक्स वेब ब्राउजर छ फायरफॉक्स खोलने खतर छ ऐसे एप्लीकेशनस मन्ज तो तत पेठ इंटरनेटस पेठ गछन येतन गछ तोही फायरफॉक्स नजर अत पेठ करियो क्लिक फायरफॉक्स उक इस्तेमाल छ वर्ल्ड वाइड वेबस ताइन रसाई बापत करने यवान वन छ तोही ब्रोह कने फायरफॉक्स खोलना आमुत वलियो जीमेल साइट पेठ गछाओ अम बाप गु एड्रेस बारस पे F6 प्रेस करने सती ओतन हेकान वतित बुस एड्रेस बारस मज तो बुस बैक स्पेस इस्तेमाल कर एड्रेस बार खाली करान वन कर मेल डॉट www.gmail.com यु बह मेल एड्रस टाइप कर फॉक्स मे अत मुतलिक कें तजावीज पेश करान यमन मज हेकू तुम कें मुंतखब करित या हेकू पूरा एड्रेस टाइप कर एंटरक बटन दबायत अम पत हेकि फायरफॉक्स तो बराह रास्त वेबसाइट सूड़ित या अमि कथ हुंद इम्कान जि सु कर तह लॉग इन तो पासवर्डुक मुतालबह मुतालब करू यूजर नेम तो पासवर्ड टाइप तो दबायू एंटर अम अमल पत वछो अस नश जीमेल वेब पेज खुलान पकि वन यह बंद तो बाकी एप्लिकेशन वछो वन गो ऑफिस मेन्यूस पे यम बापत अस पे तो पत् तत पे ऑफिसस मेन्यूस पे वातनस पे वछो तो Open Office word processor spreadsheet तो प्रेजेंटेशन یمن متعلق چھ انٹرنیٹس پٹھ کافی زانکاری موجود تۄہہِ مِلہِ جلدی سانہِ ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ یِمن موضوعاتن پٮ۪ٹھ سپوکن ٹیوٹورل تہِ وۄنۍ کرو أسۍ ساوُنٛڈ ویڈیو مینوَس کُن توجہ اَمہِ باپتھ پیٚیہِ اَسہِ ایپلِکیشنَس پٮ۪ٹھ تہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھٕ ساوُنٛڈ اینٛڈ ویڈیوَس منٛز گژھُن اَتھ منٛز چھُ اکھ اہم ایپلِکیشن موٗوی پٕلیر اَمہِ کہِ مدتہٕ سۭتۍ ہٮ۪کو ویڈیو وٕچھِتھ تہٕ بٲتھ بوٗزِتھ याद थयो जी डिफॉल्ट सिर्फ ओपन फॉर्मेट वीडियो फाइल चलावान वन कर नमून पर्ट सो फाइल प्ले यस मैनि पेन ड्राइव पे मौजूद अम बापत कर बु पेन ड्राइव बी स्लॉटस मज दाखिल यम पत् पेन ड्राइव खोल अगर पेन ड्राइव पाने खुलन तेल हेको डेस्क टॉप सतन वतित ये करने बापत पे अस खोवरी तरफ बन कौजूद आइकनस पे क्लिक कर ये अत क्लिक करो यह कर अस ब्रोह कन सिर्फ डेस्कटॉप जाहिर अगर इस दोबारा क्लिक करो तेल कर यह खुजमचन फाइलन हेत डेस्कटॉप जाहिर अस हेको डेस्कटॉपस पे विंडो की तो डी इकवट दबावन सहित वतित पे यह याद थावन जि उबुंटू किस प्रनिस वर्जनस मज ओस डेस्कटॉपस तान वातन बापत कंट्रोल ऑल्ट तो डी दबावन पेवान यूजरस पज मुख्तलिफ वर्जनन पे मुख्तलिफ तरीक़ पान बाप तैयार रोजन पकि वन दबाव इकवट विंडो की तो डी की यम पेन ड्राइव डेस्कटॉपस पे मौजूद छ वन करो यह खोल बापत अथ पे डबल क्लिक पेन ड्राइव मज प्ले करने बापत ओ जी वी नावच मूवी फाइल यन मेन फाइल मौजूद यह चलाव बाप कर डबल क्लिक यह फाइल मूवी प्लेयरस मज डिफॉल्ट पे खुलान वन करो यह बंद तो डेस्क टॉपस पे मौजूद बाकियन अहम चीजन हूं जायज हमो यम वज गो प्लेसिस मेन्यूस मज यन होम फोल्डर मौजूद अथ पे क्लिक कर खोलोन ये याद थो उबंटू इस्तेमाल कर वलिस प्रथ यूजरस इनफरदी होम फोल्डर आसान होम फोल्डर हेको पन ग हूँ यन यो तन हेको पन्ने फोल्डर तो फाइल थत नजाजत दमो दिमो ब्या हेकन अत व लिनक्स फाइल या फोल्डर वुचने की इजाजतस मुतलिक tutorial spoken hyphen tutorial dot ऑर्गस पे मौजूद इस हैको होम फोल्डरस मंस डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड वीडियो ही बे फोल्डर ते विचित लिनक्स छु प्रत फाइल च शक्ल मंस मौजूद रोजान वन डबल क्लिक करित खोलो डेस्कटॉप फोल्डर hello.txt नाउ विच फाइल हैको इस विचित यस एसे टेक्स्ट एडिटर के जरिए सेव अस करमच यह छ अवै तिक्याज सेवुक फोल्डर त डेस्कटॉप छ कुनै वनि करबु यह फोल्डर बंद क्या तुह तुहिमा छो डेस्कटॉपस पे मौजूद अको थीम वुछ वुछ तंग आमित पकियो बह कर यह तब्दील थीम बदलावन बापत सिस्टमस मंस पत प्रेफरेंसेस मंस तो तत पेठै अपीयरेंसेस क्लिक करन थीम्स टैबस तहत छ अस नश गोडै काफी इंस्टॉल करम थीम मौजूद वलिव क्लियर बुक्स करो मुंतखब यु तुम अथ पे क्लिक करियो तुम वुछिव जि तुंदिस कंप्यूटरस मज तब्दीली वाका गम ये हू तु वाजह पे खोवर तरफ बन कन किस कूनस मज मौजूद डेस्कटॉप आइकनस पे क्लिक कर वचित पकि वन गो अथ आइकनस पे दुबार क्लिक कर फोल्डरस मज वन तु यस मौजूद थीम्स योस तसंद पसंद ये सो कर मुंतब कर अप्लाई क्लोज बटनस पे क्लिक कर नीरियो अम मज नबर वो मत अस यथ पे यह ट्यूटोरियल कर टू डेस्क टॉप मेन मेन्यू तो डेस्क डेस्कटॉपस पे नजर इन वाले दोयमन आइकन मुतलक जानकारी हासिल सुपोकन ट्यूटोरियल च टॉक द टीचर प्रोजेक्ट क हिस्से यत मिशन आई सी टी के जरिए हिमायत च मजीद जानकारी छ यत लिंकस पर दस्तियाब यमि स्क्रिप्ट क तर्जुमा तो सदाबंदी छ मैं यानी वजाहत अहमदन आई आई टी बॉम्बे खत्र करमज तोहन शुक्रिया